Hola, eh, Maya Marrón. Eh, bé, jo vaig, no sé, li vaig dir al Jordi quan em vaig enterar de la situació, que ara ens explicarà una mica com està, el tema del fòrum, eh, que la cosa estava magra i vaig dir, escolta'm, sense compromís, però si vols que doni un cop de mà, doncs jo, a subir en l'escenari a Tele Ridículo.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 I m'interessa bastant parlar del centre i la perifèria perquè la pròpia perifèria és la que ha consolidat el centre. Des de diverses eh, perspectives, com l'arquitectura o com el disseny, recordo el Guillaume Bonsiepe que parlava del disseny per a la perifèria, en realitat el que estava fent era homologar un centre. Si tu estàs parlant de la perifèria, et situes ja fora d'aquest centre. Uh, aquest centre, que acostuma a ser normatiu, eh, és el que fa que l'altra gent no pugui estar en aquest, eh, en aquest centre, que desitgi estar en aquest centre. Aquesta construcció cultural eh, ha traspassat l'àmbit de lo geogràfic, eh, de lo geopolític també, eh, ja no hi ha només un centre, és una societat policèntrica, però també eh, han esdevingut nous centres eh, com poden ser físics, econòmics, cognitius, i de fet el centre cada cop és més petit. Abans el centre era Europa i tot el que estàvem a Europa ja era en centre. Després eren els d'Europa d'una classe social determinada, després eren els d'Europa d'una classe social determinada, que a més a més tenien un aspecte físic determinat i unes capacitats eh, psicomotrius i cognitives determinades. Eh, això cada cop es va reduint més perquè la perifèria cada cop és, sigui més gran. L'objectiu és que la gent de la perifèria l'únic que desitja és estar al centre i per tant eh, deixa d'organitzar-se per si mateixa eh, per poder esdevenir centre. Eh, el cos normatiu, el que anomenen cos normatiu, que és el que en principi estava fet per homologar una sèrie de mesures de les coses que ens rodegen, que els envolten, eh, les cadires, les cases, etc etc, el fet que cre s'ha creat un estàndard eh, si tu estàs fora d'aquest cos normatiu, si ets massa baix, massa gros, si et falta un braç o si tens una mala l'oïda, doncs deixes de ser eh, normatiu i per tant deixes de ser perifèria. Això en termes culturals eh, també s'ha establert en què cada cop aquest centre cultural és més petit eh, i tot allò que no correspon en aquesta homologació normativa acaba sent eh, perifèric. I allò perifèric és exòtic, eh, és curiós, és eh, excèntric, però mai eh, acaba generant un cànon. I el cànon és el que està fent que la perifèria eh, es vegi fora del discurs, dels discursos eh, normatius. Eh, això en termes culturals i en termes de polítiques culturals té la importància que cada cop és més difícil generar alternatives que no siguin eh, directament etiquetades com a perifèriques. I per tant és difícil eh, posar en dubte el discurs oficial perquè directament el que tu estàs fent és perifèric. És, una, eh, és un discurs una mica pervers i que, en, en, per exemple, en temes, en temes arquitectònics s'ha vist molt clar com aquesta, aquest centre i aquesta perifèria al final el que, el que acaba fent és una construcció eh, per una banda eh, homologada, que és la que surt als mitjans, i una construcció eh, pel, allò que li diuen al tercer món o la gent sense recursos, que evidentment ha de ser excèntrica. De fet, estem en una construcció que podria ser anomenada així. Eh, és una construcció del Buckminster Fuller, un personatge que sempre s'ha anomenat que era un excèntric. Per què? Perquè era perifèric. I per tant, en el discurs oficial, per exemple, a la Facultat d'Arquitectura no s'explica Buckminster Fuller. Per què? Perquè no és el centre, és perifèric. Val? Eh, el que fa Stradel, que és eh, la gent que ha fet aquesta cúpula i el que ha fet una sèrie de coses, o el que fa Santiago Cirujeda o el que fan molts altres arquitectes, se'n anula el seu poder transgressor, eh, disruptiu, en el moment en què s'anomena perifèria. Fan coses, però és la perifèria, diguéssim. Val? Uh, això en cultura també és així, i per tant, tot allò que està en els centres oficials, eh, uh, acostuma a, estar, a ser etiquetat eh, com a centre. Si estàs en el MACBA, ja ets centre, no ets perifèria. En canvi, si estàs a la sala no sé on, o si estàs en una expo que estàs muntant amb els teus amics a no sé on, ets perifèria. Eh, en, el, en la construcció del cos també té aquesta importància.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 Diu, eh, eh, el puny al cel, o viceversa, a cada versa, regust de mel complexa, crit unànim, clava les llàgrimes o oh, boogie down. Vull que t'enduguis el meu sau i que te'l fumis. Vés-te'n a sumar amb els lunis, clown. Si no saps jugar, no juguis. És merda, nerd i underground. No és post no és un blackout. Sobre una melodia dolça, un colze a colze amb el meu jo. Converses impossibles, tractes, pactes invisibles al teu joc. Oh. Negherò oberta, non un Colze a colze amb el meu jo Converses impossibles, tractes Pactes invisibles al teu xot la guerra oberta, al dojo Dojo Així és família La guerra oberta, al dojo menjant sobre Jones vivint el meu propi malson. Un claxon a la Gran Via, ho sento, mira, però avui tampoc fa sol. I per això vaig a la deriva, sativa i nervis, només la mort és eterna. activa i cul com Miles Davis, o gris com que volem pels aires com la falta d'una bailaora. Ho sento, no demanem mai l'hora, no em tanco en banda, sóc lliure com el flamenco. I si no en tens cap barra és que potser encara no és el moment, tu. Has de tenir paciència, oldies, l'essència. I a tombo i odis en aquest quilombo, és el com o fer-ho mil cops més bon la meitat d'esforç. Jo tinc un minibar de licors i sento un ego que demana suports. Tinc un pacte amb el meu joc i és la guerra oberta al dojo.